সুরের আহরণ سنخوض معارك نعماه وسنودجه ونرضعوه ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعه وبكل القوة ندفعه بسلاح الحق الأحرار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الدهر إلى القدس من بعد الذل وذرعار من بعد الذل وذرعار فنخوض معه ذلك نعمه وسننذجه أن رضعوه ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفع وبكل القوة ندفع وسننذج ندك عاقله بذوي الهدى من يقول فسنوه فسنوه النار بأيدينا وبكل القوة نرضعه وبكل القوة نرضعه سنخوض معارك نعماه وسننضجه ونرضعه ونعيد الحق المنتصب وبكل القوة ندفعه وبكل القوة ندفعه الأرض بجزع محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحركه في الأرض براقين تهوي في الأرض براقين تهوي سنخوض معاركنا معهم وسنودجهم ونرضعوهم ونعيد الحق الموت نصبه وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معارك نعماهم وسننذجهم أن ونعيد الحق المنتصبة وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معارك نعماهم وسننذجه أن رضعوه ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعه وبكل القوة ندفعه